todos são inimigos. Todos eles? Flash. Passamos à frente. Perdemos o controle. tomar no meu cotovelo. Olha isso. Morreu também. Aprendi. De novo. Mais uma vez. Terceiro, ó. A cada um minuto, quatro hosts migram. A paixão me pegou, tentei escapar e não consegui. Ah, é condensador. escrever aqui. Como assim, né? Tá baixando o pelo. Deus, papai, é eu consegui. Vou ficar ali no relógio. Levante-se e continue! Trocando! Nossa, Mirene 2 e um Rico terceiro. Muito mal, é assim mesmo. Filho de uma política. Futebol de tiro, achei que era amigo. Vai pra você ver, amigo. Não é possível, não é possível. Não, é... não carninha do Godinho. Ah, agora eu vi. Flash. Ah, aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Não mata ninguém, não. Outro. Cesta básica inimiga caminho elástico. Aviso, antes caçador inimigo a caminho. <laughs> Nus. Nus, mito mesmo. Eu jogo caralho. Eu vou falar pro seu negócio. Jogo muito mesmo. Não, morri. Mentira, jogo não. Até agora ganhei medalha. Tá vendo como é que é o negócio? Assim que se joga. Precisa aprender. Nunca mais eu faço isso na minha vida.

tentar achar um lugar pro escudinho agora, porque é senão. Hellstorm é aliado a Camil! Olha é em casa! Hum, olha que baixo aqui. Avance em espera. Aviso. Vante caçador inimigo a caminho. Vante a caminho. Nova ardorzão ainda. Ah, cerveja. Inimigos tá. seu vante. Destruiu meu vante? Então destrói isso aqui agora, ó. Vou pegar. Vai cá o inimigo. Acabou, ganhamos. É isso aí mesmo. Porra, velho. Olha lá eu pegando banho. Deus Ah, meu Deus, agora eu vi. Cala a boca. Daquele jeito. Deixa seu joinha.